To jest, co innego. Wrocławski rynek sfilmowany od strony Placu Solnego 1 grudzień 2012 Tutaj Plac Solny Kamieniczki na Placu Solnym Jeszcze raz widok na rynek Choinka i Plac Solny jeszcze raz Idziemy zobaczyć, co tam się będzie działo.